हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा आज चाहिँ म रामेन नुडल बनाएर त्यसको मकबाङ भिडियो गर्दैछु मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यो भिडियो मनपर्छ होला अनि यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने कृपया लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला मलाई हजुरहरूको सब्सक्राइब एकदमै जरुरी छ मलाई हजुरहरूको सपोर्ट साथ एकदमै जरुरी छ अनि मलाई जो जसले अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको छ र सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब चाहिँ मेरो भिडियो सुरु हुँदैछ मैले चाहिँ आज सिन रामेन र सुपर स्पाइसी रामेन लिएको छु सिन रामेन चाहिँ दुईवटा अनि सुपर स्पाइसी चाहिँ एउटा अनि मैले लिएको छु काटेको प्याज लसुन थोरै बन्दा हरियो धनियाँ र बार्बिक्यू गरेको चिकन हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने भेजिटेबल र मासु पनि राख्न सक्नुहुन्छ म ग्यास अन गरेर एउटा भाँडामा पानी तताउँदैछु रामेन छिटो बनाउनको लागि चाहिँ मैले तातो पानी लिएको छु अब यो तातो भाँडामा म रामेन हाल्दैछु सबै रामेन मैले चाहिँ तिनवटा रामेन लिएको हुँ अब यो तिनटै रामेन चाहिँ म यसमा राख्छु अनि एकैछिनसम्म यसलाई पकाउँछु अब केही बेरपछि यो रामेन चाहिँ उम्लियो र अब म यसमा चाहिँ यो ड्राइड भेजिटेबल रामेन आएको ड्राइड भेजिटेबल पनि राख्दैछु अब मैले यो तिनवटै ड्राइड भेजिटेबल राखिसकेँ र अब यसलाई चाहिँ मजाले एकैछिन उम्लिन दिनुपर्छ यसलाई यो उम्लेपछि चाहिँ केही बेरपछि यो पानी चाहिँ म तार्छु अब केही बेरपछि यो मजाले ड्राइड भेजिटेबल पनि पाकिसक्यो र अब मैले चाहिँ यो धारामा चिसो पानी खोलेको छु र यसमा अघि नपाकेको रामेन चाहिँ खनाउँदैछु यसलाई केही बेर चिसो पानीले पखाल्नुपर्छ अब यसरी यो रामेन चाहिँ पकाउनको लागि तयार भयो मैले फेरि हिट अन गरेर ग्यासमा प्यान तताइसकेँ र अब चाहिँ तेल हाल्दैछु अब तेल तातिसकेको छ यसमा चाहिँ म यो अघि नै काटेको प्याज हाल्दैछु प्याज साथसाथै थोरै लसुन पनि मिक्स छ त्यसलाई पनि म हाल्दैछु अब म यसलाई एकैछिनसम्म चलाउँछु अनि यो सानो टुक्रा पारेर राखेको बाबेकी चिकन पनि हाल्दैछु यसमा चाहिँ अलिअलि धनियाँ पनि मिक्स भएको छ र अब यसलाई म फेरि चलाउँदैछु एकैछिनसम्म अब काटेर राखेको बन्दालाई पनि राख्दैछु र अब यसलाई म केही बेरसम्म चलाउँछु बन्दा चाहिँ म धेरै पाक्नु र अब यसमा म अघि नै खुसी रामेन राख्दैछु साथसाथै रामेनको मसला पनि यसमा राख्दैछु मैले तिनवटै रामायणको मसला हालिसकेँ र अब यसमा थोरै सोया सस पनि हाल्दैछु र सोया सस हालेर यसलाई म मजाले चलाउँछु यसरी मसला चाहिँ मजाले सबै नुडल्समा लाग्नुपर्छ यसरी मजाले यो रामेनमा लाग्यो भने सबैमा टेस्ट बराबर हुन्छ र अब मसला सबै मिक्स भइसकेपछि यसरी यसमा धनियाँ पर्छ यसमा चाहिँ मेरो धनियाँ र थोरै बन्दाकोपी मिक्स भएको छ किनभने मैले एकै ठाउँमा राखेको थिएँ र अब यसरी यो रामे नुडल तयार भयो यसरी मजाले मिक्स गर्ने अनि it's ready to be serve अनि मैले यो रामेन चाहिँ गार्निस गर्नको लागि धनियाँ सानो करेसाबारीबाट आफ्नै करेसाबारीबाट लिएको हो अनि यसरी यसलाई यसरी माथिबाट गार्निस गरिसकेँ प्लेटिङ पनि गरिसकेँ अब चाहिँ यसको मुखपान भिडियो पनि छ thank you so much for watching my video अनि म फेरि अन्य भिडियोका साथ पनि आउनेछु र मलाई हौसला बढाइदिनको लागि सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले uh, मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि केही इम्प्रुभमेन्टहरू uh, गर्नुपर्ने छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि बेल नोटिफिकेसनमा क्लिक अन गर्नुभयो भने चाहिँ मैले भिडियो अपडेट गर्ने बेलामा नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ हजुरहरूको युट्युबमा thank you so much for watching till then bye bye